Moi, c'est Hélène, je suis Game Builder, ça veut dire intégrer euh, toutes les euh, données euh, créées par les autres pôles dans le jeu. Ce serait l'assemblage des événements logiques du jeu. On va donner un exemple. On a des artistes FX, c'est-à-dire qui font des effets spéciaux. par exemple, ils créent une explosion. Nous, il faut qu'on dise avec du script à quel moment va être déclenchée cette euh, explosion Quel va être son timing euh, voilà. À la place du langage informatique, on utilise le Visual Script, c'est-à-dire une interface qui nous permet de gérer la logique des fonctionnements des éléments du jeu. Donc je travaille sur Buildozer. C'est donc un outil propriétaire à Quantic Dream qui a été développé euh, spécifiquement pour les projets Quantic Dream. Ça a l'avantage qu'on peut demander des développements en fonction de nos besoins. J'ai fait une école euh, de jeux vidéo qui s'appelait Supinfo Game, je crois que c'est Rubica maintenant, qui est à Valenciennes. Donc après j'ai travaillé à Ubisoft Montpellier sur les lapins crétins. Et puis après j'ai un peu euh, erré, j'ai été à l'étranger et puis euh, j'ai travaillé sur Beyond déjà, Beyond tout seul à Cantique. Et là je suis de retour sur ce projet inconnu. Ça remonte à très loin. En fait, euh, quand j'étais petite, euh, je créais déjà des jeux euh, pour mes frères et sœurs. Du coup, je faisais des jeux de plateau, des jeux de cartes, qui étaient tout pourris, enfin mal équilibrés en tout cas. Je m'amusais beaucoup à faire ça et j'ai fait fac de maths parce que je savais pas quoi faire, mais je trouvais que les, les maths, avaient un côté ludique justement. J'ai lu un article à propos de Super Info Game et là, j'ai réalisé que je pouvais faire du jeu vidéo mon métier. À ce moment-là, ça fait le titre. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ce que je trouve difficile, en fait, c'est qu'il y a toujours plusieurs solutions à un problème, mais il faut trouver la solution qui est la plus logique, la plus propre, la plus économique aussi en termes de mémoire et la plus générique possible. De faire en sorte que ce travail sera bien compris par euh, d'autres pôles, par d'autres collègues et que ça génère le moins de bugs possible, etc. Donc voilà, c'est choisir la meilleure solution euh, pour régler une demande ou un problème. Je ne sais pas si c'est le plus facile, mais ce que je préfère, c'est qu'on ait un endroit central pour voir tous les talents de l'équipe. Et de découvrir ça euh, comme ça, de les intégrer, je trouve ça vraiment chouette euh, de, voir euh, tous ces talents qui se construisent pour faire un, édifice qui est vraiment génial. Je me suis amusée à prendre quelques langage informatique, juste la base. Comme ça, ça nous apprend la, logique. Et bon, ça, il faut quand même avoir une petite base euh, logique, voilà. Sinon, à part ça, savoir communiquer. mais ça, c'est dans beaucoup de métiers. Puis euh, savoir accepter de refaire les choses aussi, quand euh, les idées changent. <laughs> c'est être patient, quoi. Génial. Et varié. Les jeux vidéo, c'est varié.